Once logged into your RPW account, select Capital Works Claim. You will then be asked to carefully read the following key messages before progressing with your Capital Works claim. Once you've read the messages, please click Next. You will then need to select the contracts for which you want to claim Capital Works items. As an example, this account currently has two claims. Once completed, click Next. The next section is the activities available to claim. You need to place a tick in the Claim this activity column for each individual activity that you wish to claim at this time. For each activity claimed, the approved quantity will be copied to the claimed quantity. You can type a lesser amount into the claimed quantity if you wish, but you cannot claim a larger quantity. An example of this would be if a gate had been installed which covered a space of 4 metres. You must also input a completion date for each activity in the date activity completed. Once you have selected all the available claims and double checked the quantity, Click Next. You are now at the point of submitting your capital works claim. You must ensure that you have selected the appropriate activities that are to be included and that all details are complete and accurate. Please double check before proceeding. You are now ready to submit your claim, but please make sure that you have read and understood all of the relevant guidance notes on Glastier Capital Works contained within the Glastier contract before clicking Submit. You then need to select the two options at the bottom of the form in relation to submitting your geotagged photographs and agreeing to the declarations and undertakings. When uploading your geotagged photographs, you need to provide a before and after photograph as shown. For this example, we will upload them via the document upload menu on the homepage. Thank you for listening. Ar ôl mewn gofnodi eich cyfrif ar PW, dewiswch hawlio gwaith cyfalaf. Bydd yna'n gofyn i chi ddarllen y negeseuon allweddol canlynol yn ofalus cyn i chi symud ymlaen i hawlio gwaith cyfalaf. Ar ôl i chi ddarllen y negeseuon, cliciwch nesaf. Bydd yna angen i chi ddewis y contractor ydych am hawlio eitemau gwaith cyfalaf ar eu cyfer. Er enghraifft, ar hyn o bryd mae gan y cyfrif hwn ddau hawliad. Ar ôl gorffen, cliciwch nesaf. Yr adran nesaf yw'r gweithgareddau sydd ar gael i'w hawlio. Mae angen i chi roi tic yn y golofn Hawlio'r gweithgaredd hwn ar gyfer pob gweithgaredd unigol rydych am ei hawlio hyn o bryd. Ar gyfer pob gweithgaredd, bydd y swm cymeradwy yn cael ei gopio i'r golofn Nifer a Hawlir. Gallwch deipio nifer llai yn y golofn Nifer a Hawlir os ydych yn dymuno, ond ni chewch hawlio nifer uwch. Enghraifft o hwn yw gosod gat mewn man 4 metr. Rhaid chi hefyd nodi dyddiad cwblhau ar gyfer pob gweithgaredd yn y golofn dyddiad cwblhau'r gweithgaredd. Ar ôl dewis yr holl hawliadau sydd ar gael a sicrhau bod eu niferoedd yn gywir, cliciwch nesaf. Rydych nawr ar y cam lle byddwch yn cyflwyno eich hawliad gwaith cyfalaf. Rhaid i chi sicrhau eich bod wedi dewis y gweithgareddau addas i'w cynnwys a bod yr holl fanylion wedi cwblhau'n gywir. Gwiriwch hyn cyn symud ymlaen. Rydych nawr yn barod i gyflwyno eich hawliad, ond sicrhewch eich bod wedi darllen a deall yr holl nodiadau perthnasol sy'n ymwneud â gwaith cyfalaf glastir yn y contract glastir cyn cyflwyno'r cais. Yna, Mae angen i chi ddewis y ddau opsiwn ar weilod y ffurflen mewn perthynas a chyflwyno ffotograffau a geotag a chytuno i'r datganiadau ac ymrwmiadau. Wrth lanlwytho eich ffotograffau a geotag, mae angen i chi ddarparu lluniau cyn ac ar ôl y gwaith. Yn yr enghraifft hon, byddwn nhw'n ei lanlwytho drwy'r ddewislen lanlwytho dogfennau yn yr hafan. Diolch am wrando.